absoluta al ucciu ien, i vul dia via dio, kai hudia nocte, hudia nocte, mi ofte diras hudia nocte in miei filmoi, kai nun estas tage, kai mi jus automata di des nocte sed hodio mi idas al loca studio char mi me intensas kunigi kun alia al kunveni veni kun kelka alia youtube istoi ah, mi uh, mines cias ki oni fados ni simple rencontijos kun uno alia kai eble fados kelka in filmo sed mi supposes ke vi vidos mem char yen la celo de chitu video blogo chune mi attendis ce la traffic lampoi por la vetan traffic lampon por irantoi am kai put mi estas junolino, kai si havis bebo chareton kun si kai en la chareto kompreneble estas bebo kai en mane si havis sian posh telefonon kai simple rigadas gin kai tiam la lampoi um, faris sonon kiu signifas ke vi povas promeni kai sen rigade, si komencas promeni trans la vojon kai fakte la sono ne venis de nia trafik lampo sed venis de alia trafik lampo kai mi devis rapide preni shin kai preska pushi shin kai diri ne vi ne povas iri nun cha de se shi se mine estus tie vir shine estus accidento kio la fek estas tio chu estas zombie magazeno mi nun pie diras al studio mi devas iri Du dec minuto in tutte mi pensas che mi speras che mi iras al giusto studio au mi tutte frenesi jos. La mia mappa lo studio estas ie tie mi si es che giuste gi estas sed ie. um, kai mi fakte pro tra la parko, char la mia mappa ci tiu voio fakte estas io metto prima longa kai mi estas dikulo. Mi svitas tiu mutter hodial kai mi nestias Chu estas pro la varmetso au estas pro mia dicetso. Kai fakte mi vos monte di genal vi. Rigardu mia in axeloin. <laughs> Vi pos vidi lo shviton. Fin fine mi trovis gen. Do mi nun estas ĉe Sun Studioj, angle tio estas Sun Studios, kiel vi povas vidi malantaŭ mi estas granda blanka tabulo kaj laŭ la homo kiu ĵus conducis nin circa citio loco li facte di che vi povus changi la color on tio al verda do scheines che la grupo jus al venes che vi povus vidi ili es tie e kai musti de nove es tas tu vi tu in memoria shin ti anche a pensas che mi parola sai sparan do ni non estas ĉe la studio um, ciui, mi pensas che ĉiuj jam alvenis cae mi tute ne scias cion ni faros Yes, vi memoras matĉo ne lia kaco estas en la lasta filmo is it too late now to say sorry it's too late yes. <laughs> Me show TV subscribe. After all the years you liked to me to grow older. Mi pensas che mi esos la mezzo gruvo de frenezuloi. Controlu ci ti on feka mi kiel profesia. Estas evo dia. Fec! Mi havas manjajon. Am nam nam nam. Oh, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to I'm going Mi tre shatas kiam mi ne devo soceti mangiajon. Jen kio okazas kiam vi famigas. Do ili just donis al ni kukoin, erigadu. Mmm, bon gusta. Guten Tag. Bonjour. Na na na na na na. Na-na, na-na, na-na. Ni nun hazvas professiae in YouTube-istoin! <laughs> Do kion vi ĉiuj pensas pri ĉi tio? Ĉu estas bone? Ĉu vi pensas ke aspektas bone? Eble, eble. mi ŝanĝos ĝin. Hello, welcome Oh, yes, I believe I am the play bona homo in tutto mondo. Ni nun volas krei filmon por la Australia YouTube komunumo, sed ni ankora ne scias kion ni volas enmeti en la filmon. Unu momenton, la lumo ĉi tie estas malbone. Ah, pli bone. Am ni diskutas kelka in ideo kai eble ni faros ion hodiaŭ sed ni ankoraŭ ne scias do li youtube konveno preskaŭ finiĝas kai baldaŭ ni ĉiuj fu iros sed anto ni faros tion ni simple volas viziti alian studion proksiman a kie oni faras halt animacioin antauen antauen Mi estas angelo. This is by the way, this is going to be made to you at the cheese for a round of toast. Don nun inspektors haut animation. Kiam mi iras al ĉi tiuj lokoj, kun aliaj jutubistoj mi povas vidi kiel bone estus mia estonteco se mi povus fari ĉi tion plentempe estas tiel freneza por esti kun tiom multe da kreemaj homoj kaj simple faru tion kion mi vere volas fari en mia koro do Mi dankas vin ĉiujn, ĉar vere se mi ne havus tiom multe da abonantoj kaj ili ne tiom vigle subtenas min, oni ne invitus min al ĉi tiuj lokoj do dankon al tio kaj kompreneble mi varbis il al Esperanto ĉu ne <laughs> kaj nun ni ĉiuj iras al la drinkejo kompreneble por drinki um, kaj jes kaj mi scias ke antaŭe mi diris ke ni iros al la drinkejo sed ŝajnas ke ili ŝanĝas siajn mensojn kaj nun ni estas ĉe Starbucks you like big cock up your ass how far Translate it! <laughs> Li just didis che li shattas la katzon in lapugon. Dol YouTube konveno finijas, kai nun mi iras heime To, se vi shattis citium filmeton, shattu gin, diskonigu gin, abonu mian kanalun, se vi ankaral ne abonis, ka mi vidos vin ciuin, la veronta filmo, kai se vi ne estos tie, mi trovos vin, ka mi dehakos vien kruron! <laughs> Kai kill ciam mi dunking me and done it something chip patron said unto all tion mi simple was dedicate chu to dolaro, kiun vi povs donati al chitiu canalo monate vere help us cres sed said some presenti min kiel profesian esperantiston al mondo do Nun mi volte danki mia in donna zantoin. Kai tu es das Juvi Bretas, en dri timpon kore komenzanto Chris Pedue, Chris Robertson, G.B. Ante, James Harlan, J.Z. Knuckles, Ludisto, Magritte Kilpack, Robert Nilsson, Robert Port, Sir S.C., Shane Power, Kai Tommy Lindsley.